senyor Rivet. Uh, bé, nosaltres hem presentat aquesta moció com a defensors de, de la llibertat uh, sexual i reproductiva de totes les persones, en aquest cas doncs, doncs de les dones. Jo crec que el senyor Sevillano ja ha fet una explicació dels motius en què també es poden llegir amb més uh, profunditat en, aquest, en aquesta moció que presentem, en el text que presentem. Però vaja, ens trobem novament davant d'una amenaça que ve del Partit Popular, eh, i ve, com bé deia el senyor Sevillano, gràcies doncs, de la mà, vaja, de la, de la jerarquia eclesiàstica. Eh, és a dir, ens trobem en un país on la moral catòlica, lamentablement, encara té un pes molt important i, i, i distingeixo la moral catòlica de les creences de cadascú per, per les quals el nostre grup municipal té un ample respecte a, eh, respecte doncs, al, al, a la religió que les persones puguin, puguin creure i, i practicar i per tant doncs, amb això no hi, ha cap, no hi ha cap dubte però en qualsevol cas d'aquí haver de decidir o, o legislar per decidir sobre el dret al propi cos quan el que s'hauria d'estar fent és invertir eh, més diners en educació eh, sexual i reproductiva per millorar la salut de totes les persones doncs ens trobem en una nova ofensiva del Partit Popular en aquest sentit. La dreta més rància doncs, eh, explicant-nos com ens hem de comportar sexual i reproductivament. Uh, I bé, i ens diran, estan perdent el temps perquè estem presentant una moció que no implica a temes, a temes locals. Bé, d'entrada, eh, dir-vos que, que encantadíssims que vostès eh, presentin tantes mocions per parlar de temes locals, perquè segurament, com que en presenten tantes habitualment per parlar de temes locals, doncs, com que això també s'ha dit avui a la ràdio, doncs celebrem que vostès tinguin una dinàmica d'anar presentant mocions a nivell local. Però però nosaltres això no ho fem, no ho fem perquè sí. Nosaltres presentem aquesta moció al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar perquè entenem que el ple pot ser una eina un instrument d'altaveu públic i per nosaltres cada moció que presentem per la via d'urgència o per no per la via d'urgència tenen uns motius al darrere i és que eh, fer servir la nostra veu com a altaveu de conscienciació ciutadana d'aquesta realitat que està passant i que ens està caient a sobre, doncs considerem que és un deure de qualsevol persona que ha estat elegida democràticament eh, per un poble. Eh, I amb tot això només dir que ho seguirem fent així perquè entenem que necessitarem segurament tot l'entusiasme eh, per lluitar contra les seves eh, polítiques que dia sí dia també intenten controlar els nostres cossos i eh, les nostres vides.